Hello, namaste, good morning everyone. So we just arrived here, uh, viewpoint of Madhi Himal Base Camp, but from here until one hours and a half we need to walk around there until Mar the Himal base camp. So we are waiting our tea. So really nice, but so foggy, crazy. Then that village is so Haikam and Badal Dara. Really nice. So hello good morning दाजु आरामै हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँले चाहिँ चिया मसाला टी बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ चिया यसरी बनाउनु भएको कति वर्ष भयो नि यहाँ बसेर चार साल पाँच छ वर्ष भइसक्यो पुग्यो भएर हजुर तपाईँलाई चिसो हुँदैन खासै चिसो छैन अहिले खासै छैन चिसोको मौसम नै भएको पानी चाहिँ तलबाट ल्याउनु पर्छ होला के यहीँको पानी अहिलेसम्म त यहीँ छ यहीँ सिजनमा चाहिँ लगभग तलैबाट बगाउनुपर्छ Thank you.